X cosas Precisamente estoy en YouTube viendo, viendo cómo juegan videojuegos de, Xbox, entre ellos el de Academia y el de Antiguos Caballeros de la Antigua República. Aquellos videojuegos los jugó mi hermano, yo jugué. Cuando todavía estaba de moda Xbox, la primera. Ahorita, aquí en la afuera de del departamento donde estoy, hay una fiesta con una tormenta eléctrica. me he enterado de muchas cosas que, que está confirmado que, que hay posibilidad de sacar una segunda temporada de, de Sakura Car Clean Bueno, eso lo me enteré ayer, ya todos lo han de saber, pero bueno, no sé para cuándo se vaya a estrenar. todo, el departamento, donde estoy no está caluroso, como luego está fresco. Pero es una temperatura tolerable. Precisamente estoy. Yo mamá está en su cuarto, aquí atrás. Está tan fresco el clima, tan fresco el departamento que no parece una temperatura favorable en tu vida. Sí, sí. faltan dos que ya les dije. bueno, ya se estaré diciendo en un próximo directo. aparte voy a aparte fui a la peluquería que ya tenía el cabello bastante largo. Hasta mi mismo estilista me dijo que me hacía falta. Pero para, pero para conseguir encontrar al estilista luego está más difícil que el costo tormenta eléctrica continúa, con un pocos chubascos. chubascos. Mañana tengo contemplado comprar mi tarjeta de Google Play para hecho en mini-world voy a seguir. Meterlo luego en sacar historias de las aventuras de Sakura porque luego se me terminan las ideas. Pero a pesar de todo, yo sigo sin entender las estadísticas de YouTube. Pero lo que sí y en Europa. Un perro se escucha ladrando. Tal vez la tormenta eléctrica sea aquí. Por eso se cortan las llamadas. el perro sigue la parada. Sí, tal vez por eso le afecte el teléfono cuando hay tormenta eléctrica. Pero en fin. Por ejemplo, mi teléfono de mi otra casa ahorita no tiene línea, pero sí tengo internet. está hablando por teléfono. Y el perro continúa y la tormenta eléctrica también. Incluso me fue a el cabello, todavía tengo pelitos que mañana, que mañana en la mañana me voy a tener que quitar cuando me bañe atrás está mi angelito. Y continúa la tormenta eléctrica. Sí, yo así que un chubasco que otro, pero luego hay veces que está lluvia lejos de refrescar, alborota más el calor.

Amiga, A mí ganas me dan. Este día en una universidad de Japón, la tormenta eléctrica, ahorita se llama. Personas se escuchan platicando allá afuera. Incluso no sé, hay un video de YouTube donde dice posibles profecías del 2022, pero quién sabe si sea cierto no. ¿Qué más? Yo tengo contemplado muchos otros el teléfono nada más puedo transmitir en vivo 10 minutos en la computadora hasta horas. Precisamente también He un, un, corto en Instagram diversas tiene el talento de cocinar pero si no más bueno En ese episodio sin cocina pero tiene No. 你怎么？